मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानप्रिया गांधी परिवार द्वारा अजीब अजीब चीजें देखने को मिल रही है हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के भारत रत्न समारोह के लिए राहुल गांधी के दफ्तर पर न्योता भेजा गया था लेकिन ना तो राहुल गांधी समारोह में पहुंचे और ना ही सोनिया गांधी ये जब से हो रहा है तब से प्रणब मुखर्जी ने संघ के कार्यक्रम में भाग लिया है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को मिले भारत रत्न के समारोह में गांधी परिवार के लोग नहीं आए राहुल गांधी के दफ्तर पर न्योता भेजा गया था लेकिन ना तो वो खुद आए और ना ही सोनिया गांधी को बताया कि निमंत्रण आया है रिपब्लिक टीवी की खबर के मुताबिक राहुल गांधी 8 अगस्त को दिल्ली में ही थे लेकिन कार्यक्रम में नहीं आए ऑफिस वालों से कह दिया कि कोई प्रतिक्रिया मत देना और मैं और माँ कार्यक्रम में क्यों नहीं गए प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के सभी बड़े नेता मौजूद थे भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि गांधी परिवार को लगता है कि उनके अलावा कोई किसी इनाम का हकदार नहीं है किसी और की कामयाबी उनसे बर्दाश्त नहीं है उस शख्स के लिए भी नहीं आए जिसने उनकी पार्टी को खड़ा किया था प्रणब मुखर्जी से गांधी परिवार तब से ही दूरियां बना रहा है जब से वो संघ के कार्यक्रम में गए थे धीरे धीरे भाजपा के लोगों ने हर मामले पर प्रणब की तारीफ